澳洲是台湾第二大的乳制品供应国，出口到这里的产品包括了奶粉、奶油、cheese 等，它们被广泛的运用在食品加工厂、烘焙业及餐饮业。澳洲的乳牛生长在天然无污染的环境里，曾经有人开玩笑说：“哈，这里的乳牛好像每一只都住在豪宅里呢。”这虽然是句玩笑话，但却贴切地形容澳洲牧场的天然优良环境。 澳洲曾经经历过好些年的干旱，但是现在许多牧场建立了灵活的生产机制，以备不时之需。此外，澳洲还有严谨的食品安全管理系统及完善的体制，以生产出高品质的乳制品，行销到全世界七十几个国家，主要的市场包括了日本、中国、台湾、韩国等等。澳洲办事处针对台湾的进口商。 提供许多服务。如果您需要澳洲乳制品的资讯，欢迎与我联络。谢谢。